נבנה, עכשיו נראה איך בונים את הטרי-הקסה פלקסגון, פלקסגון אה, בצורת משושה שיש לה שלושה צדדים. במקרה הזה יונים, סמיילי וכוכבים. מתחילים עם הרצועה הזאת ומקפלים אותה לאורך האלכסונים. אתם יכולים כמובן לקבל את הרצועה הזאת בקובץ שנמצא ממש כאן באתר. שימו לב, אני מקפל על האלכסונים, כדאי לנסות אה, לדייק כמה שיותר. הסיבה שאנחנו מקפלים את זה קדימה ואחורה על כל קו האלכסוני, זה בעיקר רק כדי שהכפלים יהיו קלים אחר כך לקיפול לצורת המשושה, ולבצע את הפעולות שמחליפות בין הפנים. כמעט סיימתי. שימו לב שעל ברצועה הזאת, על שני משולשים, אין... אה, התמונה בכלל, אותם אנחנו נדביק האחד לשני. אם יש שישה משולשים בכל פנים של הפלקסגון, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ושלושה פנים, אז בסך הכל צריך 18, ואילו פה יש 20. בשני אלה אנחנו נשתמש, אנחנו נדביק אחד לשני. אז איך מקפלים? פשוט, כל... אה, אה, אנחנו ננסה להביא את הסמיילים אה, אחד ליד השני. תמיד כשמקפלים, מקפלים אותה צורה לאותה צורה. הנה, יונה ליונה, יונה ליונה, שמים אחורה, יוצרים מין צורת מעטפה כזאת, לוקחים נייר דבק, הכינות כאן בראש נייר דבק, אפשר גם להדביק עם דבק ממש, מדביקים, והנה הפלקסגון מוכן. איך אנחנו אה, מגלים את הפנים, אז קודם כל כבר רואים שני פנים, smile וכוכבים. אה, כל מה שצריך לעשות זה להביא את הפלקסגון לצורה כזאת, הדבר הזה נקרא פלקס, אה, פעולה כזאת נקראת כן? פעולת פלקס, וזה פלקס של צביתה, ולפתוח מהאמצע. הנה, גילינו את היונים, אפשר לעשות את זה שוב ושוב, וככה חושפים את שלושת הפנים של התאי אקס הפלקסגון. יכול להיות שאתם תנסו לעשות את זה, אתם תגיעו למצב כזה שזה תקוע, שאתם לא יכולים לפתוח. סימן שהכנתם הר, טיפול של הר וטיפול של עמק במקומות הלא נכונים. כל מה שצריך לעשות זה להפוך את ההר לעמק ואת העמק להר. בכל הרצועה. אז זה צריך להיות הר, וזה צריך להיות הר, וברגע שכולם חרים, זה נפתח מהאמצע.